Түркістан облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс-шаралары басында Түркістан қаласында контрафактілік өнім дайындау жерасты цехын анықтап, оның қызметіне тосқайыл қойды бұл жайт қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 222 бабы бірінші бөлігі бойынша түркістан қалалық полиция басқармасына тіркеуге алынды нәтижесінде полицейлер төрт ер азаматты анықтады оның бірі контрафактілік өнім дайындауды ұйымдастырушы яғни түркістан қаласының тұрғыны болса қалған екеуі де түркістан қаласының тұрғындары және бір өзбекстан азаматы жедел уәкілдер аталмыш үйдің ауласынан тінту кезінде 40 келі қаптарға оралған ұнтақ затты тапты олардың саны шамамен 200 дана сонымен қатар электронды таразылар тығыздығыш машиналар және басқа да заттай дәлелдемелер тәркіленді ұнтақты заттың жалпы салмағы 8 тоннадан асты аталған ер азаматтар қаптағы ұнтақтарды полиэтилен пакеттерге шамалап салып яғни ариель миф тайт және персил сияқты кір жуғыш заттардың белгілі брендтерін қолдан жасаған полицейлер жинақталған материалдарды шешім қабылдау үшін түркістан облысы бойынша экономикалық тергеу департаментіне жолдады